ラドをバニラこれがいいプラタのプラタのカフェイエラドバニジャ良さげです。 ベリーのホワイトチョコフラペチーノですじゃあ飲んでみたいと思いますいただきますうんココアの匂いがすごいですちょっと恥ずかしいの触りますこっちから見てるのねいただきます に、うん、ちょっと微妙だったかなじゃあこれちょっともらいますねいただきますまあまあまあまあまあっちの方が美味しいかなうんラズベリーのえー安い甘みととても美味しいと思います 冷たいんだ手が冷たいんだ寒いじゃん今日ってえ何何何が起きてるまたしても授業のキャンセルが入りましたおめでとうございます ということで今日はとっても長い時間フリータイムになりますねえ何時がキャンセル ?5 時半マジか今の気持ちは憤りあそうですね中学校ね私はど田舎で育ったわけなんですよ田舎のねあの学校まで40分歩いててあこれ小学校の話なんですけどね とねなんかね一人男の子がなんか給食当番でおにこう作ってる時にね、うん、私がね私ともう一人気の強い女の子がねあのケンちゃんっていう男の子がねやってたんだけどその子に「ね翔くんにお金返しなよ」って言ったの。 したらけんちゃん泣いちゃったっていう話なんかこれあるあるだと思うんですけど、小学校の時にこの先生マジ何言ってるか意味不明だなと思った先生の発言っていま、だに思い出しても意味不明だよねあんたはろくな大人にならないとか言われてきましたよそんなこと言われたの 教師やないないよねうちの先生もさ普段はね男の子すごいすごいこう経験の男の子がいるわけでいつも面白いの授業中でいつも先生もそれに乗っかってふざけてるわけなのにね急にその人のことをなんか何かのことが起こるってなった時になんかその普段から授業も「お前はいつもそうやって笑う」とかなんか しょうもないことばっかり言ってみたいなすごい違くねと思って井口さんの何もこうなんだろうな周りをに流されないところが好きですあと幼なじみであんなに仲いいのはねやっぱ人柄のおかげかなと誰んと仲いいのは、やっぱり 原のお金なのお金なのかなって思って、うん、であと私吸い込み好きなんですよ単に自由な感じが自由っつってもでもちゃんと芯はしっかりしてるのがいいですだから、まあ、ファン歴は2日なんですけど、まあ、あのほとんどの動画は見ましたし井口さんのツイッターフォローしてこれからクソリする気満々だしそうですねあとはまあ聖地巡り 長野とか行きたいななんて思ったり樋口さんいいよね Ha ha ha.